الوفاة ما تغير عهد الأحرار باقي الوفاة ما تغير عهد الأحرار باقي يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة دام للموت قيمة في الحبية سواقي من بغى العز يصبر نالة العز مرة نالة العز مرة Hadi kan الذبح الياس واقف انضب العز سيصبرنا لك العز مره الوفاء ما تغير عهد الاحرار بادي الوفاء ما تغير عهد الاحرار باقي يا رعى الله نفسك عشت العمر الله العز مرة